Abi yo, ya, aku mari sebentar. Abi, aku mari sebentar. Gapo dia ni? Ni tetangga mu ni. Ah, ni ni tetangga mu ni gapo dia yo? Eh, kalau gitu aku support menuju ke sini. Mu sama aku ada goe, aku ada juga. Dah suka gapo dia sayang. Eh, Aku serupa surat mu surat sama surat aku serupa belaka tiga. Surat ni be jangan tak tahu. Hari ni popo kita sahur be. Kita kena ke main di Kuala Lumpur di KL. So naik bah be. Ada sedap be. Main soket Kuala Lumpur dah sahur dah. Mari mak mari mak. Ah, Sain, cuma tu dulu baca. Kita bagi yang kau dia masukkan. Ada buah hati pada. Mu baca, Sain. Mu baca, Sain. Kau dulu, kau dulu mau tengok. Ah, apa ya? Bagi ya. Ah, apa ya ni canggih, apa ya? Aku bagi ya kau pada ni. Ah, bagi ya apa ya ni? Bagi ya lagi dari guning, apa ya? Lagi dari guning. Patut aku duduk dari guning. Apa ya duduk dari guning, ya? Bayar lagi. Patut orang ikat kau guning tu. Orang kata ikat Kalau ikat lo nyawa aku mana Aku kalau orang ikat gua ni aku tak berapa nak Ya tak boleh soho pun Mister masuk beruh lah gua ni orang ikat aku tak semai Duk dia tu ikat habis lagi lah gua ni Tengok aku sayang Tengok aku sayang Abang Mak ni kalau tulis dari surat ni bagi eh uh, lompat tinggi memang. Ha, tak apa kita bisa naik betah sungguh. Patu kita tengok nak pergi dengan dia ni. Ah, tak usni beliau sebab dia sedia bas sekarang. Ada naik bas. Ada saya. kan? ke. Ada saya. Ada saya. Ya lo kena beliau dia sedia ni. Sebabnya cedung reba ni beliau. Ya? Mana? Ni. Ah, kalau cedung mu tak si naik beliau. Ya? Pasal? Dah deba gua nono ke kedai kopi kita tu dua erek ni beliau. Ya? Hai, kurang beliau. Aku cek hidung lah. Mana aku tengok? Ah, cek hidung ni ni, Boyo. Lihat, Boyo. Kalau aku ni kak, masuk kau lah, Boyo. Tak main soket lah buat kita gini. Tahu lah kita nampak surepa. Biar lah, Mak. Serup tiok. Dogaruh tiok, kak. Ya sejata kita ni kat ni bukan dia nak dari arah dia kan. Dia orang adalah lesik ke mak. Hei rugi ya. Kita sanggup baru ni nak pergi. Tak pergi ni kita tak pergi. Ha lah weh. Jadi yang nak tanya weh. Cukup belakang dah kau ingin kita weh. Kita nak tolak ni weh. Ha lah. Cukup belakang dah. Kau ingin gila. lah. Ha lah weh. Okey belakang kau kita weh. Okey. Okey. Okey weh. Alka lucu juga lagi ni. Okey. Okey. Okey. Walau juga okey lah. Ha. Gigi lah. Lengu lah kita tabah ni. Jadi Ambo ni no, nak masuk kelas dah ni. Jadi bui belakang kau kamu hamba mitok tadi. Walau juga cukup mitok tabah lagi. Pula plasterin udah. Biar lagi tu gak. Baik kita tanya. Takut-takut demo tu terlupa Tidak terlupa Pola-pola steril masuk ke ya Masuk kelas tu dulu Sibuk je ke piti Ikut dia lah cik Dia tak sana gaya-gaya apa lah Duk dia bertenang bertenang Kut gaya dia kut dia Ya pun dia gitu Hei Saik Dapat dia apa ya? Mu nyanyi saya tak sebi kecil sunyi Kecil, kecil tak dok ni Boleh mu kita kira Berpadu suara pupuk ketiga orang Nyanyi Nyanyi Hari ni aku suka Ya tanah bini ayah pun dena kira Rumah tangga semin di bawah pohon aku tai lala atak ninta nodale mato ayo tanyo dia tanggo selalu dia kata lama dodo gila kaku teko jaku romo duk gali tanah pusu suka tiang orang napa tak kerindagu Weh lo, sedap semua nak dengar anaknya nih nyanyi ada saya ni anak kata sedap pun nyanyi ada saya lepas tu taruh kaku kola pula tak apalah mau tak habis jika dia tunyo mengandung nani yang main nora boleh tujuh bangga no te pogele totala que te mango galo jadi pak tita Anak elok rupa hidup tunya maco Anak pula mula dia panggil anak suluk Aku lain, aku lain, aku Loh Anak jatah, anak suruh jadi kawan Duduk dalam hutan jendera Asuka nak garu Anak motorella dapat boleh kawan Anak motorella dapat boleh kawan Anak motorella dapat boleh kawan Anak bola berapa kali ya? Tahu main aku dulu Nak sabar, nak sabar, nak sabar lah ah, jadi yang mana raya kita ni nak sapa dah sebab amo bang dah berat nak sapa ni ha semoga tabah ni pakai tali pinggir berako deh tali pinggir wano nak ino sapa pakai tali pinggir tahu oge menung lo jale bah tak diroya ni roya nak sapa pakai tali pinggir Oh, biar dia lah. Saya ibah dia ke ni. Hei, aku nak ayat kamu sikit ada masalah sikit ni. Masalah ke apa dia? Dok lah kita ni main soket gapo dia ni. Uh, ah, boleh tapu eh, dua butir ni. Kau kan mak kau boleh piala tu. Hamu heran apa ya? Hamu boleh uh, ah, jeluk plastik uh, sebutir. Kau setahun ni kan anak hamu belana lah. Ni buat keli ni, taruh anak mubah nak sepilah ni. Oh, lagu anak benda ni. Kalau tak pura gini, kata nanti main sokel lah. Eh, pasal malam pula nak. Nanti main Emak, air. Abis mak. Gak dia. Ni abis ya, tak puas hati ke dia? Tak puas hati ke apa ya? Gini mak, aku nak tanya mu. Sokel wano mak, adio. mak Lagi terbaik, boleh. Ha, tak puas bu- dua butir mak. Ah, silap mu ya. Silap mu, orang tengok belakang. <laughs> orang tengok belakang ya. Silap aku mana mak? Orang suruh mu lari lagu ni. Lepas tu, buat apa guni lagi ya? Kau tu tak ada ayah tu. Aku nak tanya mu soal lagi, Mak. Gak aku tengok mu tadi, hok lopak tinggi tu, gua nak mu nyuruh kau bawah ya? Mu beli adiah ke dia, Mak? Mesti nyuruh kau bawah hok lopak tinggi. Mu beli adiah ke dia, Mak? Ah, kau boleh nuduh saja seperti itu ya. Guano tak ada gitu. Ah, tak suatu baloh lah memang apa ya. Dia ikut ke bui lah dia ni. Buat kelik lah. Tak boleh nak pakai dah adioh ke. Walau tak plastik. Tak plastik amur beli besi pun nak kelik dah. Sayang, sayang. Gak beri apa Mana belu? alkohol beri ni? Habis mana warga apa Beluh lebih baik amat siwa ni Aku ah, nak klik anak aku lah Nak tunjuk ke kapal aku nak tunjuk bukti <laughs> Bagi dia tiup beluh saya Hmm, kita cek uji banyak, Mak. Belum dekat tak nanti makan air lupa, Mak. Saya nak tunjuk bukti. <laughs> Haa lah weh, popok kita weh, kita pakai kelip belakang weh, muka boleh hadiah masing-masing weh hari ni. Wah dah lah juga haa, kalau tu tahu gini kan, ambo tu mari dulu lagi lah juga haa tapu wen ngah besi ngah plastik ngah bana domo tanah tema iba suke ko lupu lah malu ko ge no ebi kama kau? o boleh o pingin mah? kalau susu sutari wo tengok malam ni lagi boleh kada boleh besi plastik apa dia kena biarlah juga hari ni baloh patah tak guna sungguh juga dan awak ngah benar ni ke kitab suku doh popo kita ke bodoh Malam balau sini Mari kita kelik lah juga hari ni Thank you.